most most بیشتر بیشترین زیادتر از همه اکثر most most people think so Most people think so. Most یعنی بیشتر people افراد. Most people یعنی بیشتر افراد یا اکثر مردم. Think فکر کردن. So این چنین. Some people think so. اکثر مردم اینطور فکر می کنند. Some people think so. Some people think so. I like most types of fish. I like most types of fish. I like یعنی من دوست دارم من خوشم میاد. Most بیشتر types types یعنی انواع تایپ یعنی نوع تایپس یعنی انواع most تایپس یعنی بیشتر انواع of از fish ماهی در مورد تلفظ فش دقت بکنید بین ای و ا فش فش یعنی ماهی I like most types of fish من بیشتر انواع ماهی ها را دوست دارم I like most types of fish I like most types of fish.